Anamın kitabı, ixtisarla. Birinci məclisdə iştirak edənlər. Zəhra bəyim, 60 yaşında. Rüstəm bəy, onun böyük oğlu, intelligent 40 yaşında. Mirzə Məhəmməd Əli, onun ikinci oğlu, elmi ilahi müəllimi, vaiz 35 yaşında. Səməd Vahid, onun üçüncü oğlu, türk dili müəllimi, 30 yaşında. Gülbahar, qızı müsəlmanca oxumuş, 20 yaşında. Zivər xanım Rüstəm bəyin övrəti, rusca tərbiyə tapmış, 25 yaşında. Mirzə Həsən Rüstəm bəyin dilmancı, 30 yaşında. Teymur bəy Cəmiyyəti Xeyriyyənin dəftərdarı, 25 yaşında. Qəmbər Rüstəm bəyin sərkarı, 45 yaşında. Əhvalat vaqe olur tarixi Hicrinin 1330-cu ilinin yabuqlarında Azərbaycan şəhərlərinin birində Rusiya hökuməti əsrində. 1-ci məclis Rüstəm bəyin, Mirzə Məhəmmədəlinin və Səməd Vahidin ümumi kabinəsi. Otaqda oturub tək Rüstəm bəy oxuyub yazmaqla məşğuldur. İçəri qapı açılır və Zəhra bəyim qorxa-qorxa başını uzadıb yavaşca soruşur. Zəhra bəyim, bala, Görəsən, uşaqlar niyə yubandılar? Rüstəm bəy, başını stolun üstündən qovazlamayıb. Ana, məni danışdırma, lüğət yazıram. Zəhra bəyim dinməyib yox olur. Yenə bir dəqiqə sakitlik ilə keçir. Çöl qapını taqqıldadırlar. Rüstəm bəy, kimsən? Gir içəri. Mirzə Həsən içəri girir. Mirzə Həsən, salam əleyküm. Rüstəm bəy, əleykəs salam. Mirzə, nəcəb bugün yubandın? Mirzə Həsən, bağışlayasınız. Rüstəm bəy, çox səy elədim, tez gələ bilmədim. Rüstəm bəy, əyləş. Dünən harda qaldıq? Mirzə Həsən kağıza baxır və oxuyur. Necə ki, Avropa, ha belə Asiya millətlərinin hürufatının əvvəlincisi A sövtünün əlamətidir ki, biz ona əlif deyirik. Rüstəm bəy Mirzə dayan, gərək bir yerini dəyişək. E, necə yazıbsan? Avropa və Asiya millətlərinin Mirzə Həsən. Necə ki Avropa, habelə Asiya millətlərinin hürufatının Rüstəm bəy dayan. Bir yaxşı olar artırasan cümləsinin Mirzə Həsən. Xub cümləsinin yazısını düzəldir. Cümləsinin hürufatının əvvəlincisi A sövtünün əlamətidir ki, biz ona əlif deyirik. Rüstəm bəy kitaba baxır. Yaz, yavaş-yavaş deyir. Bundan əlavə, şərq tayfalarının bəzilərinin, habelə slavların, qreklərin, Mirzə Həsən, Yunanların, Rüstəm bəy, Yunanların və qədim yəhudilərin dilində Hürufatın əvvəlincisinin mənası həmi birdir, həmi mindir. Necə ki, məsələn, ərəb dilində əlif ləfsi. İçəri otaqdan uşaq səsi gəlir. Səs eləməyin, mən lüğət yazıram. Əlində kitab var gəl eləyir. Mirzə yaz. Və lakin həmin A sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. Mirzə Həsən yaza-yaza. Bəzisinin dilində Rüstəm bəy, bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. İçəri otaqdan Zivər xanım ətirli və kirşanlı, sinəsi və qolları açıq, qıvraq gəlir. Rüstəm bəyin yazı stolunun üstündəki telefonun dəstəyini qalxızıb qoyur qulağına və belə danışır. Kto telefona? Kimdir telefonda? Kimdir? Səlimə xanım? Salam aleyküm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Necə? Kim? Hə, yaxşı. Gəlin bir yerdə gedək. Yaxşı, evdədir. Yaxşı, səlamət qal. Dəstəyi qoyur yerinə. Rüstəm, Səlimə xanım gil indi gələcəklər. Gərək bu gün biletləri paylayaq. Sabahtakı bilirsən, bizdə cəmiyyət-i xeyriyyənin yığıncağıdır. Bilmirəm sənin hələ işin çoxdur yoxsa yox. Rüstəm bəy Mən sonra da yaza bilirəm. Deyirsən, nə vaxt gələcəklər? Zivər xanım. Yarım saata burada olarlar. Rüstəm bəy bir söz deməyib, yenə kitabla məşğul olur. Zivər xanım qıvraq çıxıb gedir. Çöl qapıdan Mirzə Məhəmmədəli içəri girir. Salam verib başmaqlarını çıxardır və keçib oturur öz yerində. Rüstəm bəy, indi keçək almaz ləfsinə. Yaz, almaz ləfsinə. Latınca atamas, pür qiymət daşlar cərgəsindən gözəl şəfəqli və kimya aləmində bundan bərk və səxt daş hələ bu vaxtadək dünyada tapılmayıb. Bərklikdə cəvahirətin heç biri buna bərabər deyil. Nə zümrüd, nə tupaz, nə dendrit, kvars, yaşma, turmalin və nə də qeyriləri. Mirzə Həsən yazır. Mirzə Məhəmmədəli başını qalxızıb Rüstəm bəyə tərəf deyir. Mənim qanacağıma görə sizin kitabınızda olan məlumat məhz Avropa və Rusiya mənbəyindən əğz olunmuşdu. Mənə qalarsa, həman ittilatı ki, siz o zəhmətlə cəm edirsiniz, onları şərq və İslam elmləri ilə tətbiq eləməyinizin bir eybi yoxdur. Məsələn, götürək həman almas barəsində bərklik söhbətini. Mənim qanacağıma görə almasdan bərk şey dünyada yoxdur demək özü bir səhv və qələtdir. Almasdan bərk şey dünyada çoxdur. Rüstəm bəy. Hər nə sözüm var de. Mirzə Məhəmmədəli. Söhbət həmin səxtlik üstədir ki, siz orada yazdınız. Necə ki məlumdur və kərrat ilə eşitmişik və kitablardan təhsil eləmişik ki, Həkk Taala bizə 10 şey təyin edib ki, bir-birindən bərkdir. İçəri qapıdan Zəhra bəyim görsənir. Rüssəm bəy və Mirzə Məhəmməd Əli ikisi də əllərini qalxızıb birdən "Ana, dayan, hələ gəlmə, söz danışırıq." Zəhra bəyim yox olur. Mirzə Məhəmməd Əli Haman bərk şeylərin əvvələncisi daşdır. Rüssəm bəy. Yəni necə daş? Axır dünyada daş çoxdur. Görək hansını deyirsən? Mirzə Məhəmməd Əli. Heç bir təfavüdü yoxdur. Hansı daş olur olsun. Rüssəm bəy və Mirzə Həsən gülürlər. Mirzə Məhəmməd Əli. Dəxi burada gülmək yəni ki, siz xahiş etdiniz, mən də deyirəm. Lazım deyil, məni əhv buyurasız. Dəxi gülmək yəni nə olsun? Heç dəxli var? Rüstəm bəy gülümsünə gülümsünə. Yaxşı, sözünü de, gülmərik. Sonra, daşdan sonra. Mirzə Məhəmməd Əli. İkinci mərtəbədə daşdan sonra bərk olan şey dəmirdir. Zira bu iki cisimləri bir-birinə vuranda əllərini qoşa tutub yavaşca bir-birinə vurur. Aşkardır ki, dəmir daşı sındıracaq. Rüstəm bəy və Mirzə Həsən yenə gülürlər. Mirzə Məhəmmədəli. Hə, gülərsiniz, gülərsiniz. Vay sizin halınıza. Afərin lüğət yazanlar. Rüstəm bəy gülə-gülə. Sonra, dəmirdən sonra bərk olan şey hansıdır? Mirzə Məhəmmədəli durur ayağa, istəyir getsin. Rüstəm bəy durur və onun qabağını kəsir. Rüstəm bəy, Məhəmmədəli, uşağa uşaq deyərlər, böyüyə də böyük deyərlər. Sən sözünü de. Əgər sənin sözün haqdır, gərək onu deməkdən çəkinməyəsən. Mirzə Məhəmmədəli bir qədər fikir eləyib oturur yerində və sonra başlayır. Dəmirdən bərk olan şey odur ki, dəmiri əridir və özü də səxlik ənasirində üçüncü dərəcədədir. Ondan bərk olan şey odur ki, odu söndürür və səxlik ənasirinin dördüncü dərəcəsindədir. Rüstəm bəy və Mirzə Həsən əllərini ağızlarına basıb gülürlər. Sudan bərk olan şey buluddur ki, su haman buluddan əmələ gəlir. Yenə içəri otaqdan səs gəlir. Yenə Mirzə Məhəmmədəli hirsə deyir. Səs gəlməsin. Görürsünüz ki, biz burada söz danışırıq. Bəli, ağama ərz olsun ki, buluddan bərk olan şey yeldir ki, buludlara həmişə yeldən fərman çıxar bir qədər dikəlib həvəsə gəlir. Yeldən bərk olan şey mələkdir ki, yelləri idarə eləyir. Yəni, hara göndərməlidir, göndərir, göndərməli deyir, göndərmir. Biraz da ucadan və həvəslə. Mələkdən bərk şey mələkül mövdür ki, mələki qəbzi ruh edir. Hə, hə, gülərsiz, gülün, eybi yoxdur, gülün, vay sizin halınıza.'' Mələkül mövtdan da bərk olan şey bilirsiniz nədir? Ölümdür, ölüm. Hə, gülərsiniz, dəxi də hirsli. Bəs bilirsiniz ki, ölümdən bərk olan şey nədir? Bilirsinizmi, ey lüğət yazanlar, çığıra-çığıra durur ayağa. Niyə gülürsüz? Burada ilan oynatmırlar ki. Məyər insan öz qəbahətini gərək anlamya? Eybi deyil. Hirslə gedir və qapıya tərəf. Çöl qapıdan Səməd Vahid girir içəri və qeyluqalı görüb deyir. İşdə irkaqlar, haydi arkadaşlar. Mirzə Məhəmməd Əli, hirsli və ucadan Səməd Vahidə. Ay kişi, hələ bilmirəm bu nə deyir. Səməd Vahid gedib oturur yerində və kağız qələmi çıxardır. Rüstəm bəy və Mirzə Həsən yenə gülməkdədilər. Mirzə Məhəmmədəli istəyir başmaqlarını yeyə gedə. Zəhrabəyim qapıdan görsənir. Zəhrabəyim, Mirzə Məhəmməd Əliyə. Ay balam, bir dayan görüm, hara gedirsən? Axı nə işsə bu qədər savaşırsınız? Ay belə sizə mən qurban olum. Axır min dərd sərimiz, dost düşmən var. Mirzə Məhəmməd Əli. Ana, sən Allah, sən də bir əl götür bizdən. Zəhrabəyim. Bala, sizin belə mən qadanızı alım. Mənim axır sizlə vacib işim var. Məhəmməd Əli bala, bir gəl otur arxayın danışaq. Sən özün Allaha şükür, yaxşı yamanı bilənsən. Axır o qızı hər yandan istəyirlər. Qız uşağının evdə qalmağının da bir vaxtı var. Nə deyirsən ay Rüstəm bala? Sən nə deyirsən Səməd bala? Niyə dinmirsən Məhəmməd Əli bala? Bir deyin görüm nə məsləhət görürsüz? Sizə gələn qada bala mənə gəlsin. Mirzə Məhəmmədəli acıqla. Mənə dəxli yoxdur. Hər kəsə istəyirsiz verin. Rüstəm bəy kitabı qoyur, durur ayağa. Ana, mən qabaqda da sənə demişdim. İndi də yenə deyirəm. Qoy oğlanların da eşitsin. Qız gərək öz xoşu ilə hər kəsə ki kefi istədiyi, onu görə və bəyənə ərə gedə. Dəxi o əsrlər keçib ki, qızı zorla istəmədiyi adama ərə verirdilər. Ancaq yenə mən məsləhət görürəm ki, Gülbaharı Aslan bəyə verək. Mirzə Məhəmmədəli hirsli. Əstəğfurullah, əstəğfurullah. Əgər Gülbahar mənim bacımdır, mən bu əmrə hərgiz razı ola bilmənəm. Rüstəm bəy. Nə səbəbə razı ola bilmirsən? Xub, nə eybi var, razı olmursan? Sən də görə kimə verək? Mirzə Məhəmmədəli. Mən nə bilim, kimə qismət olar, ona verərik. Rüstəm bəy. Axı necə kimə qismət olar? Hazır qızı istəyirlər, dəxi 100 il gözlətməyəcəyik ki. Mirzə Məhəmmədəli bir qədər dinməyib. Mənə qalırsa Gülbaharı Mirzə Bəxşəliyə verərik. Rüstəm bəy gülür. Səməd Vahid. Necə? Mirzə Bəxşəliyə? Müəllim Mirzə Bəxşəliyə? Mirzə Məhəmmədəli. Bəli, haman Mirzə Bəxşəliyə. Səməd Vahid. Mən buna hərgiz razı olmam, Mirzə Məhəmmədəli təəccüblə. Necə yəni razı olmazsan? Hələ sən nə kisən? Səməd Vahid. Belə qalıyorsa, Gülbaharı Hüseyin Şahidə verməli. Mirzə Məhəmmədəli sağ əlini fırladır. Bəh, bəh, buna bax sən Allah, bu da bizə müştəri tapdı. Zəhra bəyim. Avalalalarım, sizə belə mənim canım qurban. Bir mənə deyin görüm, o dediyiniz adamlar kimdilər? Yaxşımı adamlardı, nəçidilər? Rüstəm bəy. Ana, mən dediyim Aslan bəy çox yaxşı adamdı. Özü də keçən il yurist dərsi oxuyurdu. Sonra peşman oldu. Vastoçnu fakültetə girdi. İndi istəyir mal həkimi olsun. Zəhra bəyim Səməd Vahidə. Bala, sən dediyin adam kimdir, nəşidi? Bir qulluğu varmı? Səməd Vahid. Ana, Hüseyn Şahid bizim gənc ədiblərimizdəndir. Özü də xeyriyyə məktəbində ədəbiyyat dərsi müəllimidir. Mirzə Məhəmməd Əli başını buluyur. Mirzə Məhəmməd Əli, pəh, pəh, elə bizim gənc ədibimiz əski idi. Allah bəd nəzərdən saxlasın, hirsli. Ay kişi, mən bilmirəm ədib nə daxı? Rüssəm bəy, qardaşlarım, mən sizdən xahiş edirəm ki, hər nə eləmək istəyirsiniz, məsləhətlə və ağıl ucu ilə eləyin. Sən bir söz deyirsən, mən bir söz deyirəm, o bir söz deyir. Qardaşlarım, beləliklə bir mətləb hasil olmaz. Qız hazır bax o qapının dalındadır. Əlini içəri qapıya uzadır. Çağıraq, bu saat özündən sual eləyək ki, görək meyli kimədir? Səməd Vahid Belə məsləhətə qarşı mən bir söz söyləməm. Rüssəm bəy, Mirzə Məhəmməd Əliyev Niyə dinmirsən Məhəmməd Əli? Mirzə Məhəmməd Əli. Özünüz bilin, mənim işim yoxdur. Rüstəm bəy durur qapıdan Gülbaharı çağırır. Gülbahar girir içəri. Zəhra bəyim Gülbahara. Bala, Gülbahar, gəl otu yanımda. Durma ayağı üstə. Rüstəm bəy, keç otu və qulaq as, gör nə deyirəm. Biz bu saat sənin barəndə danışırdıq. Sözün açığı budur ki, səni üç adam istəyir. Biri Aslan bəydi, biri Mirzə Baxşəlidir, biri də Hüseyn Şahiddir. Qəlbin kimə yapışır, ona da get. Bizim heç bir sözümüz yoxdur. Gülbahar dinmir. Zəhra bəyim Gülbahara. Bala, niyə dinmirsən? Gülbahar Rüssəm bəyə. Dadaş, əvvəl ki sən dediyin adamların heç birinə mən bələd deyiləm və qaldı ki sizin mənim barəmdə çalışmağınız əbəsdir. Çünki mən bilirəm ki, mən bir kəsi xoşlasam da, sən razı olsan, Məhəmmədəli dadaşım razı olmayacaq. Məhəmmədəli dadaşım razı olsa, sən izin verməyəcəksən. Hər ikiniz də xoşlasanız, Səməd dadaşım bəyənməyəcək. Bir yadınıza salın, görün indiyə kimi mənim üstümdə siz üç qardaşın neçə dəfə dava mərəkəsinə qonşular yığışıb tamaşaya. Yox, yox, mən heç kəsə getmək istəmirəm. Kaş siz bir-birinizlə yola gedin. Durub çıxıb gedir. Mirzə Məhəmmədəli gəlir oturur yerində. Rüstəm bəy. İş belə olan surətdə mən məsləhət görürəm ki, bir surətdə ki, Gülbahar biz dediyimiz adamların heç birinə bələd deyil, sabah axşam gərək ki, cəmiyyəti xeyriyyənin zasidaniyasıdır. Özü də növbətə görə gərək bizim evə yığışalar. Aslan bəy necə ki, üz zasidaniyaya gələcək. Gərək hesabla müəllimlərdən də olalar.'' Çünki proqramlar barəsində müəllimlərdən cavab istəyiblər. Gərək onlardan şikayət də var. Xülasə, onlar gərək gələrlər Zasidaniyaya. Gülbahar da istəyər çıxar onlarla tanış olar. Çöl qapı taqqıldayır. Rüstəm bəy. Kimsən? Gəl. Daxil olur Teymur bəy. Qoltuğunda papka. Zəhra bəyim üzünü tutur o tərəfə ki, Teymur bəy görməsin. Teymur bəy. Salam əleykim. Rüstəm bəy. Ay əleykəssalam Teymur bəy. Gəl əyləş. İçəri otaqdan Zibər xanım çıxır. Teymur bəyə əl verir. Zivər xanım gülə-gülə. "Ha, здравствуйте, Teymur bəy." Teymur bəy Zivər xanımın əlini öpür. "Здравствуйте, Zivər xanım." Teymur bəy də, Zivər xanım da otururlar Rüstəm bəyin yanında. Mirzə Məhəmmədəli acıqla baxır bunlara. Teymur bəy papkanı açır, kağızları aralayır. Sonra üç kağız qoyur Rüstəm bəyin qabağına. Bu da kağızlara qol çəkir, verir Zivər xanıma. O da qol çəkib verir Teymur bəyə. Teymur bəy də yığışdırır, qoyur papqıya. Teymur bəy saatına baxıb deyir: "Deyəsən yubanırıq ha." Zivər xanım və Teymur bəy dururlar ayağa. Zivər xanım ayna qabağına gəlib şlyapasını düzəldir və Teymur bəy ilə çıxıb gedir. Mirzə Məhəmmədəli yenə acıqlı-acıqlı baxır bunların dalınca. Qəmbər, uzun çuxalı və belində xəncər, yanında çoban qurban girirlər içəri. Qurbanın bir əlində uzun çomaq, bir əlində dəsmala düyülü bir qab. İkisi də baş yendirirlər. Rüstəm bəy, Qəmbər, nə var, qoyunlar necədir? Qəmbər, sağlığın, bir şey yoxdur. Amma qoyunlara bərk qızdırma düşüb yaman qırılır. Heç bir əlacı da yoxdur. Qurbanın əlindən düyünçəni alıb qoyur yerə. Buyurardınız, bu yabanlığı boşaldı idilər. Biraz kərədir, biraz da təzə şordur. Qəmbər düyünçəni aparır içəri, qapının yanına qoyur. Zivər bəyim. Qəmbər, niyə çoxdandır görsənmirsən? Qəmbər. Xanım bəyim, vallah macalımız olmur. Qoyunun azarı başımızı bərk qatıb. Rüstəm bəy. Qəmbər, bilirsən nə ilə? Sabah axşam mal həkimi bizdə olacaq. Cəmiyyəti xeyriyyənin yığıncağıdır. Sən də gəl. Yadıma sal, deyək, bəlkə qoyunların qızdırmasına bir dava deyə. Qəmbər, baş üstə gələrəm. Qəmbər və çobanlar çıxır. Rüstəm bəy gəlir anasının tərəfinə və gülə-gülə deyir. Rüstəm bəy, ana, kefin necədir? Yaxşıdır? Ana, bilirsən nə var? Mən lüğət yazıram. Bilirsən lüğət nədir? Yəni insanın dilində hər nə qəribə söz var, gərək o kitaba yazıla. Hamısı gərək yazıla ki, bir söz də qalmaya. Bəlkə sən də elə bir qəribə söz bilirsən ki, bizim yadımıza düşməmiş ola. Hə, nə deyirsən ana? Bir qəribə söz deyə yazım. Zibər bəyim, bala, qadam mənə gəlsin. Mən nə bilirəm ki, nə deyim? Mirzə Məhəmmədəli durur ayağa. Dadaş, əgər qəribə söz axtarırsan, məndən soruş. Deyim, dəxi ağbirçək arvad nə bilir nə desin? Qəribə söz budur ki, indi maşallah kraxmallı alimlər dəxi hicabı zadı bir mərrə atıb başlayıblar rus sayağı üzü açıq zindəganlıq eləməyə. Elə məndən olsa, lüğətə bu mətləbi də yazarsan, pis olmaz. Başmaqlarını geyir getsin. Rüssəm bəy acıqlı və ucadan. Məhəmməd Əli, səni and verirəm atovun goruna, məndən əl çək. Mirzə Məhəmməd Əli başmaqlarını geyir getsin. Zəhrabəyi Məhəmməd Əliyə. Bala, Məhəmməd Əli, bir dayan. Bala, bir dayan, bir getmə. Zəhrabəyim qalxır ayağa. Qoltuğundan bir bayaz çıxardır. Gedir Məhəmməd Əlinin dalınca. O da qulaq verməyib gedir. Zəhrabəyim yenə gəlir oturur yerində və bayazı qoyur qoltuğuna. Səməd Vahid yazıya məşğul olduqda içəridən uşaq ağlamağı səsi eşidilir. Səməd Vahid əlində qələm durur gedir qapıya tərəf və hirsli. Çocuq ağlamasın, mən şeir yazıyorum. Gəlir oturur yerində və Rüstəm bəyə. Dadaş, ədəbiyyatdan lazımsa nümunə olaraq bir şeir deyim yaz lüğətə. Rüstəm bəy, nə eybi var? Amma bir şərtlə ki, açıq olsun. Yoxsa doğrusu mən sənin dilini qanmıram. Səməd Vahid kağızlarını əlləşdirir və bir yerdən şairanə oxuyur. Ənzəri şəbabımda pədidar olan ey zəli, ey zilli tülvat, oluyursan yenə peyda. Rüstəm bəy eh eləyib çönüb gedir öz stoluna tərəf. O dili mən özüm qanıram ki, lüğətə də yazıb. Səməd Vahid durur ayağa və kağızlarını yığışdırır ki, getsin. Dadaş, mən söylədiyim Faustdan türk dilinə tərcümədir. Bizim müəllimlər bunu indi bu saat məktəblərimizdə balaca çocuqlara öyrədirlər. Sən ki bunu qanmıyorsan, sənaye-i nəfisədən bir bəhrə olmağını müşahidə ediyorsan zənn ediyorum əfəndim. Səməd Vahid acıqlı kağızı qələmi içinə atıb durur gedir. Rüssəm bəy təəccüblə baxır onun dalınca. Zəhra bəyim durur ayağa. Bayazını qoltuğundan çıxardır və Səməd Vahidin dalınca. Bala, bala bir dayan, bala bir dayan, Səməd bala bir dayan. Rüstəm bəy də kağızlarını yığışdırır və acıqla hazırlaşır çıxıb getməyə. İndi də Zəhra bəyin bayazını buna tərəf tutub yalvarır. Rüstəm, Rüstəm, ayaqlarının altında ölüm. Bir dayan, bala, bir dayan. Bir bu kitaba bax. Rüstəm bəy acıqlı. Ey, ana, sən Allah əl çək. Rüstəm bəy də çıxıb gedir. Zəhra bəyim qalır ortalıqda tək, əlində kitab.